Oh mio dio raga. dio raga, aiuto. Che cos'è questo? Che mi sta facendo? Mi sta facendo entrare in partita? Però, uh, ah, eh, scusate per la mascolità però sto capendo se mi sta facendo entrare in partita cosa. Ah no, era senso. Il punto zero sta esplodendo! È fuori controllo! Mettiti in salvo! Se non lo fermo può distruggere l'intera esistenza! Hai ricevuto gli ordini, ora vattene! Farò quello che avremmo dovuto fare dal principio! Andrò dai insetti! Hai fatto un giuramento! Stai tradendo ciò per cui abbiamo lavorato! Ah, mi servirà! Strong. maschera. No, no, incredibile. Ha funzionato davvero. motivo di fidarti di me, ma... Oh no. Aspetta, torniamo! Torniamo! Geno! Posso portarti Geno? E le sorelle? Posso portarti tutti, ma dovrai aiutarmi a riparare qualcosa. coso. Affare fatto. Per ora. Oh, molto rassicurante. Mettiamoci al lavoro. È il nostro biglietto verso casa. Non farmene pentire. E fa preparare quel looper. Non abbiamo molto tempo. L'Uber? nuovo tu. Lascia stare, datti una svegliata, stiamo salvando la realtà. Cosa hai fatto al punto zero? Non è colpa mia, c'è stato un incidente. È tutto ingarbogliato! Non so se posso aggiustarlo! Eh, non ci arrenderemo! Per chi ha parlato di arrendersi? Aspetta! Quando il punto zero inizierà a crescere, non si potrà tornare indietro. Ci sono dei portali! Non va bene! Quelli non sono portali. La realtà sta tanto in pezzi! Quindi... li chiudiamo? Che dici? Ok, ci pensiamo noi! Staremo attenti! Le ondate di realtà possono tramutare tutto in un No, cosa succede? Sono una farfalla! Quella era grossa! Tutto bene laggiù? Ora sono una farfalla, quindi... No! Direi che tocca a te. Sarai i miei occhi e orecchie. E braccia. E gambe. Dovrai chiudere quei portali. Ci riuscirai? <laughs> Ah, certo che sì. Andiamo. Usa il mio dispositivo e chiudi i portali. Torna ai portali! Inizia dalla cima e scendi verso il basso, come una va? Tira al portale e premi il grilletto. Dove che sia un buon segno? Ma è bellissimo! Ottimo lavoro! Ma mi servirà più tempo. Non fermarti! Ricevuto! Vedo altri tre portali, ma il prossimo è molto lontano. Se solo potessimo... Oh, oh, oh, Posso teletrasportarmi? Giù! Dobbiamo evitare i cacciatori! Uh, come non detto? Uno schiatto! Ho portato la vita fuori al punto zero. Devo essere più veloci. Non posso continuare per sempre. Resisti! Stiamo andando verso il terzo portale! Uh, I lupi sono una novità, eh? Wow! Le realtà alternative si fanno strada, meglio se ci muoviamo. Oh, data! Pensa, pensieri umani, pensa, pensieri umani, pensa, pensieri umani! Credo che la realtà ce l'abbia con me. Stai benissimo, Tidona! Come va lassù? Eh, troppo. Dovete procedere. Ne manca uno solo! Resisti! Abbiamo compagnia! Ora potrebbe servire una di quelle ondate di realtà! <laughs> Vabbè, fatto! Quello all'ultimo! Credo che ci siamo. Oh, che roba! Ok, il prossimo passo è fondamentale. Ehi, tutto bene lassù? Non basta! Non riesco a fermarlo! Ma forse posso contenere l'esplosione! Ci sta chiudendo dentro! Non devi farlo! andremo solo quando avremo finito. Ha bisogno del nostro aiuto, forza! cosa ho giocato, non so Non importa quanto siamo isolati, c'è una forza primordiale che ci unisce, che ci spinge ad adattarci, ad andare avanti in cerca di avventura. A non arrenderci mai. Ad affrontare le nostre paure, quali che siano le conseguenze. A sfidare l'oscurità interiore, quella forza antica chiede equilibrio. L'isola è diventata selvaggia. Devi farlo anche tu. non siamo ancora i punti. Ok, per fortuna ce li ho ancora. Madonna. Vediamo Lorenzo. andiamo in partita, voglio vedere che hanno fatto. Voglio assolutamente vederlo, raga. Non so se sarà una partita facile perché direi dovrei incontrare gente scarsa. posti potrei andare qua quindi dove l'hanno tolto teoria qua resto non c'è no boh, andiamo ancora qua si chiama? cioè, è sempre come un argomento. Non capisco. A parte gli alberi rossi però. gol del nonno, se è tornato il nonno sono felicissimo. Io sto solo farmando e basta. missano tu. Quindi dici loro che mi missano. Fanno barca finalmente. Però c'è un perfetto allora. già stata luttata. però mi serve qualcosa non ho praticamente nulla devo qua dentro sì. nella mappa non sono andati qua e dobbiamo andare qua andiamo qua so sono safe però dai sta male ne parlo bene Thank Nice. Aiuto. No, cagano. Scappato, scappiamo, bravo. tizio che scappa. Dove vai? Eh? Scappa, scappa. Se non lo uccido. Io ci provo. Dove sei? Eh? Tu sei? Dove sei? Solo quedó pues, así, no, pero... quali sono voglio vedere i nomi allora questo sì, sto sbagliando tutto per quello che è, ma è sempre giusto. Faccio quello che mi sembra giusto. Perché almeno le cure sono uguali. Cos'è? Lama. Cos'è? probabilmente sono tutti bot, quindi non è che ti voglio preoccupare così tanto, però anche sono bot. Quindi... Ecco, quanto tutto non trovo? Non so. No, non so. Quindi lo lascio. Dove stiamo andando? andiamo qua. Noi ci siamo andati? Sì, no, non ci siamo andati. Allora andiamo qua. Sento chest, ma chi se ne frega, voglio solo vedere sta nuova. Però qualità per meglio tutto. Beh, dato 14 persone, quindi. Aspetta che sento qualcosa. Sì, 5 colossale. Ok, bene. Cos'è quello? Cos'è una canna? Io vado in safe per paura. Cioè io non ho anche paura, voglio, non voglio morire dalla safe. Cascino colossale l'abbiamo visto. Ma cos'è quello? Sono dei tori? veramente sembra un giomedico. Prova a farla. Che sono secondo voi? Fatemi che tenete. Veramente come sono a posto perché sono tutti botte spero che questo video vi sia piaciuto raga eh, io la finisco qua e mi godo un po' la season, season 6 dai.